हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम बिलाल है आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसमें आप किसी भी विन ड्राफ़ फाइल का पासवर्ड किस तरह अनलॉक कर सकते हैं वो आज आपको मैं सिखाऊंगा जी सबसे पहले आपको एक लिंक पेज नीचे मैं वीडियो नीचे शो कर रहा हूँ आपको उधर जाना है ठीक आपने ये जो कोड नज़र आ रहा है ये सारा इसको कॉपी करना है कंट्रोल सी कॉपी करें नीचे आए एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करें उसमें कंट्रोल वी पेस्ट कर दें फाइल को पहले सेव फिर सेव एस ठीक हो गया फाइल का नाम कुछ भी रखें जैसे रा डॉट बैट डॉट बैट लाजमी है क्योंकि ये कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करेगा जिससे आप इसे इजीली यूज़ कर सकेंगे यस ये ऑप्शन दे दें ठीक ये आपको इस तरह ये तो मैंने पहले से किया हुआ था लेकिन आपके लिए दोबारा कर देता हूँ इसको फिर सेव एज आरेरा dot P A T pat save कर दें ठीक है ना ये आपको शो करेगा इस तरह ठीक हो गया एक और नया टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करें इसका कुछ भी नाम रखते हैं वन टू थ्री इसको ओपन करिए इसमें कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर दें ठीक फिर इसको सेव करें ऑफ कर दें सेटिंग में एड अचीव यानी पासवर्ड लगाने लगे हम set password one two three लगा दिया ओके कर दिया और ये मेरे पास फाइल तैयार हो गई है ठीक हो गया कोई भी पासवर्ड जनरेट करें ऑफ कर देगा कैंसिल आउट करेगा इसको अब रात क्रैकर को ऑन करें ठीक हो गया फाइल का name one two three dot रा रा मस्ट इम्पोर्टेंट है रा तो आपने लिखना लिखना होता है नहीं तो उसको पता नहीं लगता कि डेस्कटॉप पे कौन सी फाइल है जिसको मैंने ओपन करना है एंटर करें देखना इसने कितनी आसानी से इसने पासवर्ड ढूंढ लिया ओपन करें password one two three open thanks friend to watching अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए और अगर और इन्फॉर्मेशन आपको किसी और चीज़ के मुताबिक चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल का नाम है यू थिंक यू गेट जो भी आपको नॉलेज चाहिए होगी हम इंशाल्लाह ज़रूर आपको प्रोवाइड करेंगे